Hammaga avvalambor assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan manga rosa ko'p tushadigan savollardan bittasi, "Oke, nimagadir mani kompyuterimda render bo'lmayapti, renderda hech narsa ko'rsatmayapti" va shunga o'xshagan savollar. Qaranglar. Eng birinchi navbatda hammani pastda qiladigan xatosini hozir aytaman. render setupga kirgan paytinglarda, endi dangasamiz hammamiz, ham bu tomonni man bosib tushirmaymiz-da, aylantirib tashlaymiz aylantirib tushiramiz aylantirib tushirilgan paytlarda qaraylik. mana bu narsalarga tegib ketib qolsa qolsanglar mana ko'ryapsizlar o'zgarib ketyapti sichqonchani o'rta tugmasi bilan aylantiryapman o'zimga bilmayapti misol mana surayotgan paytimda mana o'zgarib ketib qoldi shunga ehtiyot bo'lishinglar kerak bu joyda keyin rizq ko'pchilikda mana bu narsa yonib qoladi masalan uni ustalgan bittasi bundoq bosilib qoladigan bo'lsa qaraylik. hozir sahna turibdi to'liq yorug'liklar to'g'irlangan hammasi qilingan lekin hozir render qiladigan bo'lsam menda hech narsa ko'rinmaydi Um, hozir hozir mana o'quvchim yozdilar короче mana anaqa narsa bo'lib turibdi qop qora narsa hech narsa ko'rinmayapti endi qaranglar hozir hali yorug'likni anaqa qilganim to'g'irlaganim emas bitta mana bitta mana qiladigan bo'lsam уже mana nimadirlar chiqib kelyapti ko'rayotgan ko'rayotganidek shunaqa ekan o'shanga qarab mana bu aylantirayotgan paytinglarda mana bu yoqdan surib o'tkazinglar mana eng yaxshisi shu agar undan dangasa bo'ladigan bo'lsanglar mana sichqonchani o'rta tugmasini bosasizlarda mana qo'lchani bundoq pastga olib tushasizlar bo'ldi boshqa qiladigan ishlar yo'q bu tomonlarda ham xuddi shunaqa mana bu sichqonchani o'rta tugmasi bilan ishlaydi aylantiradigan bo'lsanglar mana bu setaplarni o'zgartirib yuborasizlar masalan past racingga ham boshqa narsaga o'tkazib qo'yishinglar mumkin keyin yana bitta narsa man o'zimda to'rt marta bo'ldi bu narsa o'shaning uchun sizlarga aytib ketmoqchiman koronada rosa ko'p otor maxni o'zi umuman ko'p otor systemga kirib turib system settingsdan buni yoqib qo'ygan edim enable level e, devil debug modni e, koronani misol setaplarini to'g'irlashga bu narsa hali to'liq ishlamagan ekan shu sababdan o'zini ogohlantirish berib qo'ygan use at your own risk deb e, shu joyi bor shunga iloji boricha e'tibor berib harakat qilinglar Xo'p, ko'pchilikda bo'ladigan savollar bo'lganligi uchun e, bu videoni olishga harakat e, qaror qildim. Xo'p, shu hozircha. Yana bitta joyini aytib ketaman. Masalan, kamerani o'zida ham mana bitta select kamerani bosadigan bo'lsangiz, ham include exclude degan list bor. Agar misol sizlarda bo'lsa, hozir bosib kameraga o'taman. Masalan, nilu kamerada mana hech narsani nima exclude qilmayman. Xo'p, masalan, mana shuni olib turib, men include ga o'tkazib qo'yadigan bo'lsam, o'sha dona obyektdan boshqa hech narsa ko'rinmaydi menda mana bunday holat yuzaga kelib qoladi mana shunga ham e'tibor beringlar mana exclude o'tkazib qo'yasizlar misol include exclude listni o'zi umuman olganda buni o'chirib qo'yadigan bo'lsanglar bu misol o'sha kadrda obyektlarni olib tashlamaysiz ho'p xullas shunaqa gaplar xudo xohlasa tez kunda katta yangiliklar bo'lyapti inshaalloh komandamiz kengaydi endi faqat Max bilan Karon emas, äh, Revit inshaalloh yaqinda illustrator bitta kod dizayner äh, opamiz bilan gaplashdik. Xudo xolasi 2014-yildan beri ishlayotgan. Ähm, ular ham xudo xolasi video qilib, xudo xolasi tekin darslarni äh, chiqaramiz va xudo xolasi pulli kurs ham bo'ladi. Hop, yo'nalish bo'yicha xudo xolasi to'liq professional bo'lib chiqasizlar. Hop, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Xudo xolasi keyingi videolarda ko'rishguncha xayr-salomat bo'linglar.